maanta xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya fadhi ayay yeesheen kulankaasi saxaafaddu dibadjoog ayay ka ahayd kulanka dhexdiisa intii uu socday waxaa la keenay ajande qaar ka mid a ah xildhibaanada baarlamaanka u cuntami waayey ayadoo xaalada dalka ay ka jiraan kaasi oo ahaa dhaqanka muuqda iyo midka aan muuqanin in laga hadlo xilli xaaladii badda ay taagan tahay xiisadii soomaaliya iyo kenya iyo weliba xiisadaha maamul goboleedyada arrimo kale amnigu uu qayb ka yahay oo ay doonayeen in si hoose looga hadlo xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo markaasi ah matalayaasha shacabka soomaaliyeed qaar ka mida ah xildhibaanada kulankaasi ayaa si kooban u hadlay waxaa ka mid a ah xildhibaanadii kulanka goobjoogka ahaa cabdishare ciyaal jecel oo istuudiyaha igula sugan soo dhawo marka hore bismillahi raxmaan iraxiim cabdian ah, suriyan waa dhowahay barnaamijkaaga xog iyo xaqiiq inaan kusoo dhawaado fursad bay ii tahay intaa markaan ka gudbo haddaad ii ogolaato waxaan jeclaan lahaa inaan ummadda soomaaliyeed tacsi tiiraayale aan la wadaago oo xalay dhacday waa askarigii muuqaalka qurxoonaa soomaalinimadu ka muuqatay waa maxay salemaan oo xalay gacanka xaq daran ay ku disay maxadi eh, salemaan maxay salemaan ha mm-hmm. eh, maxaday salemaan mm-hmm. halkaan micnaha ay ku dishay waa u tacsiyanaya ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka baxay waxaan leeyahay samar iyo imaan midnaha isagana ilaahay ka siiyo eh, sida aad ke adiguba aad sheegtay oo aad barnaamijka aad ku waxaan rabnaa marka aan kasoo gudubno tacsida inaan ku horumarno kulankii baarlamaanka ama golaha shacabka ee maanta inagu dibajoog ayaan ka ahayn maxaa dhacay waa u utiri weeye dibajoog waad ka ahayseen eh, kulanku waxaa dhacay waa maroo shalay adu galbiya markay ahayd baa waxaa nalo kuu soo diray teleefanadayada ajendaha shirku waxa uu noqon doono ajendaha shirka waxaa nalo kuu sheegay in ayadaha qur-aanka guddoomiyaha eh, hadaljeedintiisii maadaama baarlamaanku saddex bilood uu xiraa iyo eh, qodobkii aad ka dhawaajiso ajendaha ahaa heshiis Eh, hid hidaha dhaqanka muuqda iyo midka aan muuqan eh, intaa ayaa naloo soo diray runtii waa yaabay oo aad baan u saluga waxaan ahay xildhibanada sida ad ugu sheegtayba iyadoo aan baarlamaanka la furin aada u salugsanaa maadaama dalku xaaladaada uu ku jiro waxaan islahayn marka waxbaad ka bedeli doontaan adigu sidii baan ku nimid goob cusub ayaa baarlamaanka usoo wareegay oo ah bila hargeysa ood la socoto oo maanta weli aan si officiala ah loo furin balse maanta aanu ka howlgallay baarlamaankii baanu gallay saxiixii kadib Eh, waxaana laku wargeliyey in saxaafaddu maanta ay suurtagal aysan u ahayn in ay goobjoog ka ahaato duruufo jira awgood meesha oo aad iyo aad u yar waa sidaa naloo sheega weye eh, iyo eh, guri cusub marka la imaanayo la degaayo dee waad garan kartaa qalabayntii iyo waxaas dhan marka waxaa guddoomiyuhu noo sheegay in tan waan usoo laaban doonaa maxaa dhacay markii agendahan ku wada waa intii siday u kala horreysaba mm-hmm. waxaa nala ku bilaabay saxaafadda waaan maadaama aad maqnayseen baan rabaa inaan meesha idin geeyo mhm. sida waa udhaceed kadibna wixii su-aalaha ayaa ku banaaaya marka waxaa uu noo sheegay annagaa weydiino su-aawey warbaahintii haddee meelaan warbaahinu jirin ba hadda waad garan karaysaayo waxaan iska noqonaynaa barnaamij qolo qudbasino isku hesho oo kale marka mhm, mhm. aan annagaa konsaankaaba geynay guddoomiya wuxuu noo sheegay in guddiga e, isgaarsiinta iyo warfaafintu ay soo qoondayn doonaan maadaama goobtu ay tahay goob yar sidaas ayaan uga gudubnay kadibna waxaa la gudagalaya ajandihii ajandihii sidaan ku sheegaba ahaa guddoomiyuhu eh, markii aan u gacan taagnay eh, ayadii qur-aanka la akriyey guddoomiyuu wuxuu akriyay gudbo taariikhi runtii aad iyo aad u wanaagsan oo wacyigelin guud shacabka ula hadlay gaar ahaan iyo xildhibaanada iyona waxaa naloo doortay siday tahay waxyaabaha inaan hor yaallay iyo shuruucda hortiminta u baahan intaa marka ka gudba kadib waxa aan gudagalnay itemkii eh, ajandaha ahaa oo runtii aan kulahaa ragga silugsan baan ku jiray oo ah heshiis dhaqameed eh, dhaqameedka muuqda iyo midka aan muuqan kadibna microfonka waxaa lagu soo dhaweeyey wasiir goodax oo wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare in micnaha arrinta iyada xildhibaanada uu la wadaago si yaroo kooban buu noogu sharaxay in sharciga kanu baarlamaanku aysan waxba ka bedeli karin maadaama uu yahay sharci caalamiya sidaa darteed eh, in sidaysa duuduub miro berda duuduub baa loo laqaa sidaysa micnaha lagu qaato intaa marka uu noo sheegay kadib waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii gacanta taagay oo waxaan ka codsaday hadal jeedinta guddoomi muxuu ahaa wasiirka inaan wax ka idhaahdo waxaan ku bilaabay eh, hadalkayga guud ahaan salaan guudo haddii ilaahay kuweyd mahayo waxaan aad iyo aad usoo jeediyo on ku ihi mar haddii eh, wasiirkii waxbarashadu noo yimid aanan waxba ka bedeli karin anigu waxaan oran lahaa in maantaba loo codeeyo oo si aan wakti badan midnaha nolo kaga dilin intaa markaan ka gudbayna waxaan gudagalay eh, ajandaha maanta nolo keenay in aan saluugsanayay aniga iyo xildhibaano fara badan oo eh, gadaal fadhiyay intuba eh, waxaan u sheegay in dhibaatada dalka ka jirta oo adiguba aad ka hadashay sida eh, wadamada shisheeye kenya oo dhulkeeni iyo cirkeeni iyo badeeniba kusoo duushay oo aada la socoto waxaa micnaha kismaayo ka dhacayay oo dawlad aan gacan ku hayn dhulkii soomaaliyeed micnaha u muuqday hawadeedii dhinac walbaba waxaan sugayay in micnaha arrimahaas xasaasiga amniga dalka waad la socoto meeshuu maraya xaaladdu siday tahay eh, waxaan aada ugu tirtirsada runtii aan micnaha shalay walaac ka muujiyey eh, amni darada iyo shacabka jidadka dhibaatada ka haysta micnaha ay mari laayihiin arrimo aan micnaha waktigeeda usoo noqon doona micnaha waxaa runtii aada iyo walaac geliyey oo aan iyana meesha ka xusay sheekh somo waa culummada iyada waaweyn oo dalka ugu sharafta badan in shalay isagoo aroos u socda ay u suurtageli weysay Eh, inuu ka qayb galo eh, marka u isku dayay maadaama nin culamaa uu yahay in uu micnaha la hadlana waxaa loo sheegay in kaarka wato micnaha uu isagaba liqo marka arrimahaas ayaan ku dhalina guddoonka oo waxaan codsanayna aan filaynay inaad marka iyaan naloo celinin wixii hadda ka dambeeya ajada caynkaana aanu ka hadalno issueska micnaha jira amniga eh, sharciga doorashooyinka oo runtii isaguna micnaha loo baahan yahay by december haddaan loo gudbin guddigan eh, doorashada micnaha doorasho dalku inay ka dhacdo micnaha ay dhib micnaha ay galayso arrimahaas markaan ka hadalnay guddoomiyihii microfonka ayuu iga dansaday markuu iga dansadana eh, oo ixtiraam weyn guddoomiyahayga u haya saaxiib dhowna anahay balse aniga danta guud iyo tagaarka oo ah ii kala soocayeen guddoomiyihii khudba dheer buu akriyey oo axaadiis iyo intaba uu kusoo daliishanayo eh, waxaan laga yaabaa guddoomiyihi inuu ka carooday waxaan u sheegan guddoomiyaha ku weri hadalka maanta baarlamaanku uu ka hadlaayo heshiis hidda dhaqan muuqda iyo aan muuqan oo macnihiisaba dadku aysa garan karin annaga aana garan karin wuxuu u muuqdaa soo siyey taarikhdan ku akriyay baarlamaanka greega laba boqol oo sano ka hor mar eh, shacabku uu ku kacay cudno darro iyo amni darro darteed oo mudaaharaad ay micnaha wadeen oo leeyihiin daartay dhex jiifaan iyagoo ay isku doorteen haddana ay ka doodaan danahooda gaarka waa in laga dushaa in lagu dumiyo baarlamaanka iyagoo u socda oo daaqadaha kasoo gelaya xubnihii baarlamaanku waxay ka doodayeen sida loo kala fikir duwan yahay waxay ka doodayeen waa diinta gaalada damsixiga aaminsanyihin malaayiguhu ma dhadig ba mase lab weye dood saas ayaa socota dhibka ka jira hadday xataa dhadig iyo micnaha lab kale yihiin hadday dhadig yihiin ma ma gabdhaa mase horay usoo guursadeen kadibna halkiibaa lagu qabsaday marka waxaan u sheegay waxa aanu maanta halkan aanu ka hadlaynaa hidda dhaqanka muuqda iyo midka qarsoon ummaddu wax ay naga sugayso maahe waa wax u baahan dawladaha kumaankum sano jira ayaa arrimaha ka hadla maalin walba wax gaalada noo soo dhiibto inaana shaciir keliya maaha war soomaaliya maxaa dan u ah nuxurku intaasu ahaa guddoomiyihii wuxuu aada iyo aad anigoo micnaha kala kulmi doona guddiga anshaxana micnaha hortegi doono oo codsan doono in aan u arkaaye inay aflagaada igu ahayd guddoomiyahaygu in uu baarlamaanka hortiisa iina ogolaan inaan isdifaaco microfoonka intuu iga dansado yihaahdo eh, istus iyo haddii ilaahay kuweyd maayo eh, diintii oo meel looga dhacay ayaa xildhibaanku meesha ula yimid waxaan micnaha soo jeedinayaa arrimahan iyo arrimo lamida ah inaysa dhicin waxaan eh, aniguna aan gadaal ka lahaa microfonka maadaama laiga dansaday dhayl dambe ma harayo diintoo lagu khalaabtaa ayaan gadaal ka lahaa walow codkayga ciloona ismaqlayn marka waxaan ka sugayaa raaligelin guddoonka iyo in fursada uu ii siiyo xeroosaadkuna iyo ogolyahay haddii laysoo magac dhabay oo dooda micnaha ka hadlayay hmm. concern iyo walaa ay muujisay inaan micnaha ka jawaabay ahayd balse microfonkiiba sidaa micnaha eh. sida guddoomiyaha marka waa ka sugaya raaligelinta saaxiib gaar aanu nahay raggii codka siiyaan ku jiraa oo sida gaarkaa codka u siiyey guddoonkana waxaan ka filaynaawaxaan waxaan u fahmay intii kulanka uu socday in guddoomiyuhu sida hadalkaaga iga muuqata hadalkaaga uu dhibsaday isla markaana si adiga gaf ah uu kugu jawaabay saasaan midhaha qabaa intaa keliya ma ahayna waxay ahayd maadaama akrinta koowaad sharciga hiddo dhaqanka naloo keenay waxay ahayd xildhibaanadu inay su-aalo ka keenaan baarlamaanka uu ka doodo ee uu ka jawaabo kadib guddoomiyihii waxa uu arkay malaha walaac ka galay doodu siday u socoto in micnaha furitaankaa sida anagu furay xildhibaanka keliya oo arrinta ka hadlaan ahaa kadibna wuxuu yidhi baarlamaanku waa xiran yahay eh, marka doodu ma dhicin akrinta koowaad ma dhicin baan leeyahay waxaan soo jeedinayaa barnaamijkaas in si sharciya sifo sharciya loo maro akrinta koowaad dib loo maro eh, waxaan ka mid ahay shaksiyaadka amba saxufiyiinta muddo badan golaha ka shaqaynayay tegayay waxaan xasuustaa marka akrinta koowaad sharci uu yahay waxaa la samayn jiray in la qaybiyo oo la yidhahdo aqrinta koobaad ayaa laba amba saddex hindise kale laga hadli jiray oo taagan oo hortabin leh waxaa taagnaa sharcigii doorashooyinka oo hortabin lahaa waxaa taagnaa arinta kenya oo xildhibaanada qaar ka mid ah xataa mooshin ay codsadeen guddoomiyuhu muxuu ku doorbidaad is leedahay in halkan eh, ajanda keliya uu keeno golahan hore uu ka xidho anigu sidayda waxaan aaminsanahay dadkan la yidhaahdo waxaan ahay xaqu hadduu qaraar soo qotami maaha eh, guddoomiyaha arintaa kama hadlin aniguna sidayda dadka xafiisyada tagtaga maayo shaqadaydan garanayo garanayo waxaan isleeyahay haddaan qiil u raadiyo maadaama baarlamaanku midnaha uu bogsyo ama qaanado kala duwan uu ku jiro mhm. mucaarad xag jir waxaan idhaahdo iyo muxaafid xag ah oo dhexdhexaadku inta badan midnaha la la-yahay sidaan isleeyahay eh, waxaan isleeyahay maadaama ahayd maalintii koowaad mhm. armu guddoomiyuhu Eh, bal micnaha cariga uu dejinaye eh, micnaha xaska babdha wixii ku jira kusoo baxeen guddoomiyaha saaxiibka iyo guddoonkaba oo aan saaxiibo gaaraan nahay balse eh, de waxaasu shacabku mid ay naga siisanayaan ma ahan annaga waxaan hibd dhaqan nin gaajaysan rafaadsan amnigiisu halisuu ku jiro ino qarankiisii iyo baddiisii lagu soo duulay waxa uu sugaya waxay ahayd in dareenka shacabka iyagoo ka tarjumaya ajandooyin lamida ah sida ad u sheegto doorashada maaliyadda xisaab xirka eh, hanti dhowrihii guud micnaha eh, doodii uu soo jeediyay micnaha laga cuso in kenya mooshinkii aanu ka keenay micnaha ino la galo marka waxaan isleeyahay eh, arrintaa iyadaa sidii loogu talagalay uma dhicin balse waxaan rajayn doonaa maalmaha xiga in weji ka duwan ay u dhici doonto oo aanu ka hadli doono mowqifyada ama waxyaabaha dhabta ah oo shacabku ay dareynayaan dad fara badan waxay aaminsan yihiin in baarlamaanku xilligan wixii ka dambeeya shan qofood amba sida horey loo sheegay oo ay dad kala duwan soo jeediyeen shan qofood oo keliya ay maamusho labada xafiiso madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo saddexda guddoonka oo keliya baarlamaanku inuu kusoo haray tan maanta dhacday haddii lagu sii daro sooma soo baxayso tuhunkii ahaa in baarlamaanku dhowr qofood ay maamulaan isagoo ah golihii sharci dejinta Eh, runtii walaacaas eh, dadka qabaa eh, waxaan aaminsanahay haddii aad xusuusto maadaama baarlamaanka aad soogi jirtay waxaan ahaa xildhibaanada ku doodahayay in xildhibaanada baarlamaanka ku jira maadaama howlo badan noo yaalaan aysan gelin golaha wasiirada si shaqadii korjoogtaynta aan golaha wasiirada xukuumadda aanu ku lahayn ay noogu fududaato sidaad la socoto in ku dhow micnaha ilaa lixdan xildhibaan ayaa golihii wasiirada ka mid a ah oo dawladdii iyo baarlamaankii marka inay isku melmeen waa ku caddaayo shaki kaagama jiro marka walaacaas waa jira laakiin waxaanu hadda isku abaabuleyna anagoo dhowr eh, no labaatameeye xildhibaana in aanu bal eh, dadka kala fekerka ah, meel dhex aan isku keenno oo waxyaabaha na mideeya oo xildhibaan ahaan aqalka yaga aanu micnaha nidaam aan kusoo celinno balse walaacaas waa jiraa eh, waa xildhibaanadiina qaanado kala duwan ayay ku jiraan xildhibaano mucaarad xag jir ah oo haddii dawladdu ay malab eh, u subto dhahay malabkaanu sun weeye iyo qolo been masheegayaal oo micnaha xaag jir ah oo le micnaha dawladda ma dawladdaa tiri eh, kii fikraddeena raacsanoo farta ha taago farta iska taagayo marka eh, walaacaas waa jira balse waxaan rajaynayaa in aanu qadka dhexe ka cayaari doono wixii maanta dhacay ma la dhihi karaa guddoomiyuhu wuxuu ugu dhiiranayaa oo haddii adiga xataa lagugu sameeyey caburin iyo aamusnaan iyo microfonka lagaa damiyo oo weliba hadal gaf ah lagaa daba yihahdo sidaa noo sheegtay guddoomiyuhu wuxuu ugu dhiirada ma lihi karaa maadaama saxaafaddii bannaanka ay jirto saddex kaamiro isaga uu leeyahay keliya ay goobtaan eh, waan qabaa eh, maxaa yeelay guddoomiyaha waxaan ku aqin eh, ilaa haddan aan aaminsanahay nin culamaa dhaqan ka soo jeeda tarbiyadiisu fiican tahay arrin aan qaadan waaye maanta arrinta aan micnaha arkay wax kasta waa loo suurayn karaa laakiin isagaana ula tegi doonaa oo gurigiisaan hadda eh, u socdaayon aa guddoomiye sida ay igu qabatay maanta arrinta iyadaa maxaa yeelay aniga waa ii kala soocan tahay saaxiibnimada iyo danta guud iyo danta gaarka ah marka eh, waxaanse ballan qaaday guddoomiyahana dhowr jeer u sheegay anigu microfoonka baarlamaanka ayaan jeclahay inaan ku hadlo oo fikirkayga shacabka dareenka anoo ka tarjumaya laakiin haddii layga dansado microfoonadaydu waa badan yihiin kuwa ka waaweyn waaweynka baarlamaankaan leeyahay kuwa dawladda ka waaweyn baan leeyahay marka eh, hawshii adkayd weli maysan harin himilada shacbigu ma hagaagin oo hoggaanka u go-ay marka ha igu kalifanina inaan microfonada kan maanta aan taagan oo kale aan isticmaalo marka haddana waan la dardaarmayaa yaan lai celin baan leeyahay eh, eh, microfonadii markaan kasoo gudubno tii adiga kugu dhacday ee kulankii baarlamaanka maanta waxaa ii sheegtay in guddoomiyuhu idinku qanciyey meesha cusub iyo guddi in loo saarayo saxaafadda sidaa dibadda loogu saaray xeroosaadka baarlamaanka inta aan ka naqaano golaha shacabka waxaa ku jirta in saxaafadda aan dibadda loo saari karin ilaa loo codeeyo kulankii maanta ma u codaysan saxaafaddu inay ka maqnaato eh, saxbaa tahay waa sidaad u sheegtay xeroosaadku wuxuu in eh, saxaafaddu goobjoog ahaato balse eh, sidaan horeyba kuu sheegay xaq hadduu qaraar soo qotay maahan meel guri cusub baan usoo guurnay haddii guri cusub aad weligaa inaad guurtaan malinahaya markaa reer guuro haddii wax badan oo cilado badan way iska jirayaan balse arrintaan indhahaan ku haynayna haddii ala yidhaahdo ma dhacayso saxaafad la-aan sidaa micnaha xeerkuba qoraay inay goobjoog ahaato weye ciriiri ha ahaato saxaafad gaara oo codka baarlamaanka ku hadasha ama ka dawladda ku hadasha arrintaa iyadaa ma dhici doontaan isleeyahay waxaanu isku dayeynaa inaanu qaalid macow oo aan garanayo oo mm. guddoomiyaha warfaafinta madaxa u ah mm. inaanu arrinta iyada kala hadalno si baktiyaa nasiiba xataa loogu tuuro oo qolo gaara aysan micnaha eh, magarofanada iyo ummadda soo gaarsin intaasaan eh, saxaafaddu maanta way hadleen eh, siday u liqaan amba ay ugu cuntantaa laba boqol toddobaatan iyo dhowr mudano baarlamaan oo golaha shacabka ah iyo telefishinkii qaranka iyo kameramaanadii iyo shaqaalihii golaha shacabka in boos loo helo oo dhowr iyo toban wariyey guuritaanka cusub guri loo meel degan meel ay fadhiistaan loogu waayo ehm, waxa weeye dee soomaalidu waxaa tira muslim lagu sheeg muslim lagu qaado anigu eh, guddoomiyahayagii wuxuu ii sheegay un baan micnaha ayaan shee meeshu inay ciriiri ahaydna waa ka markhaati kacayaa ehm, waxaan isleeyahay eh, waa guri cusub degaan cusub buu ahaa degaankiina haddee qiil kasta micnaha waa la heli karaa laakiin sharci darra inay ahayd inaad ka maqnaataan iyadana waan qirayaa eh, waxaan rajeynayaa in golahu dib midnaha arrinta iyada ah uga fiirsan doono eh, haddii qaladkaa dhacana nasiixi doonaan isleeyahay warbaahintoon runtii aad aan u jeclahayna waxaan leeyahay waan ka raaligelinaynaa anagoo ku hadlaya baarlamaanka magaciisa balse waxaan aaminsanahay inuusan hayn qalad qalad iska dhacay weeye wax ku talagalan aysan hayn baan aaminsanahay ma jeclen inaan sheego laakiin waxaa jira eedo yaryar oo horay ay u qabeen wariyaasha golaha shacabka waxaa ka mida laba gole ayuu baarlamaanku leeyahay oo aqalka sare iyo golaha shacabka ah aqalka sare wariyaashu waxay helaan fadhi wanaagsan waxay helaan sida lee sheegay subaxii in ay qaxwo helaan waxaa lee sheegay in ay maaragtay gudaha galaan laakiin golaha shacabka oo lamid ah oo aqalkii baarlamaanka ah taleefanada laga reebaa wariyaashu hadday bannaanka u baxaan sooma laaban karaan lacagay shax ku iibsadaan ama maqaaxidaha kore oo lacag ah shax kama iibsan karaan intaasoo rafaad horma ogadeen runtii waa arrin igu cusub balse arrintaa walaaca aad micnaha muujisay waxaan la wadaagi doonaa xubnaha baarlamaanka waxaan kugu bogaad kugu micnaha ina waa uh, ku sheegahayaa baan ku wargelinhayaa in goob cusub la degay oo aan isleeyahay waa goob villa hargeysa oo u dhow maqaayadii baarlamaanku micnaha u lahaa oo aan isleeyahay shaha iyo halkaasaad ka cabi doontaan ehm, aniga waxaan iska aaminsanahay fikirkan wixii dhacay waa dhaceen maxay waxaas u dhaceen hadhiin waabay dhacdeen dhacdada xala dhalin ka noqo dhayaa qalbiyada dhayahay wanaagga inaan micnaha ka eegnaan micnaha rajaynaya qaladka dhacana in warbaahinta laga raaligareeyo guddoonkuna micnaha maanta si fiican buu arrintaa uga hadlay ehm, tayda iyo waa kala saaraya minaha xaq hadduu qaranayso qotayman marka aan ka gudubno arrin saxaafadda waxaa jira dareen qof walba oo soomaaliya xanuunjiyey oo ku aadan in maxkamadda cadaaladda adduunka i c j ay mar kale dib u dhigtay arintii kiiska badda ee soomaaliya iyo kenya oo kenyaanka markii labaad la ogolaanayo codsiyo ayaga ay soo jeedinayaan oo ah jahawareerin ku aadan kiiskani dowladda soomaaliya way ka hadashay ka dareen ahaan golahu say u arkeen ehm, runtii arrimaha maxkamadda waa ku faraxsanahay waxaad iga weydiisay maxaa yeelay aqoontayda soddonkii sano oon ingiriiska aan ku maqnaa wax kalaba kama shaqeynan maxkamadan ka shaqeyn jiray oo waxaa ku markhaati kaci doona dadka yurub iga daawanahaya marka aad baan waxaan u garanayaa eh, qaababka maxkamadaha caalamiga ay u shaqeeyaan eh, awalan waxaan ka xumahay dib u dhaca ku yimid in maxkamadii caalamigu kayskii badda anagii kenya noo dhexeeyey ee dib u dhaco oo juun laga dhigo waxaana dadkii eh, aada u danaynahaya in geeso labaad kuleelka lagu gooyaa kenya aanu mar meel un iska saarno waxaan qabaa dowladdu iyo madaxweynuhuba in dadaal ay micnaha muujiyeen waxaan qabaa waad la socotaa in new york markii madaxweynuhu ka hadlayay toddoba milyan dhibic eh, toddoba bilyan dhibic toddobo waa ku dhawaad sideed bilyan oo shacabka adduunweynaha lagu qiyaasay intay yihiin inay si life ah u daawanayeen madaxweynuhu uu yihi eh, badayadu annaga iyo kenya gorgortan kama geli karno waxaanu ku kala baxaynaa eh, maxkamadaha caalamiga marka taa waa mid lagu farxo arrimihii walaaca jiray annaga iyo kenya inaan qudbasiro sirow ayaga ku dhamaysan doono go-aanka dowladdu waa soo dhaweynaya kaasu ahaa arrimaha markaan kuusoo eh, kusoo laabto maxkamadaha sidaan kuu sheegay waxaan ka shaqeyn jiray laamaha socdaalka immigrationka iyo criminal caseska waxaa dhic dhacda oo ingiriiska markaan joogay nin soomaaliya oo sharci helay baa wuxuu u dacwoonaya xaaskiisa oo etoobiya joogta maxkamad buu tegaya looyarkii isagaa isku dhacaya maxkamad buu tegaya markaasu wuxuu leeyahay eh, xaakimkii maanta dacwada in la dhegeysto lakin looyer ma haysto maxaad rabtaa waxaan rabaa eh, lix bilood in laysiiyo siiyo sababahan iyo sababahan iyo sababahan kuma siinaya saddex bilood baan ku siinaya eh, dib baa haddana saddexda bilood laysku soo noqda waa nin shaksiya keligii marka eh, arrimahan hadda dib u dhigista maxkamadaha iyo internationalka caalamiga wax cusub ma ah waa wax jira waa dhaqan jira waa si cadaaladda loo sugo kenya sidaad la socoto xirfadeeda iyo caqligeeda iyadoo adeegsanaysa oo dib u dhig Eh, maadaama waxa haysan xaq ulahayn ay ku dirirayso oo ay isleedahay arma wax kala dhacaan inta micnaha go-aanka maxkamaddu aysa gaarin eh, waxa ay sii daysay ama ay erisay ama burisay eh, looyaradii matalahayay maxkamaddiiba tagtay looyara ma haysanay tiri sidaa darteed wakti hanala siiya aanu kayska ku dhagaysano marka anigu waxaan qabaa in inta ay joogaan qobarada soomaalida aqoonta uleh kayskan isaga ah oo aan wax laga bedelin kayska iyagu mar kastaba ha dhaco madaxweyne ama guddoomiye baarlamaan ama shacab ama xildhibaan saameyn ku yeelan karaa ma jiro uu dhacaya guul baan u rajaynaya marka ma qabo walaaca la muujinayo inuu yahay mid valida ah ama dhaca oo aan ahayn in kaysku naga dahay keliya laakiin arrinta maxkamadda eh, i c gu micnaha internationalka go-aanka ay gaartay annagoo ka xun haddana waa mid shuruucda caalamiga waafaqsan arrintaasna intaasaan isleeyahay inay ku filantahan waa tahay waxaa jiray oo aad soo hadal qaaday e, in aad ka xumaatay falal ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ka mid tahay arrinta sheekh somo oo kale e, marka ka golo ahaan ma jiraa guddi baarlamaanka oo arrimahaas quseeyo oo loogu talagalay marka culeysya noocaas kale imaada inay taliyaasha ciidamada la xisaabtamaan runtii ma jeclayn arrintaas in aad micnaha miraber duduuba loo laqaa si duduub ayaan kaaga jawaabi laakiin mar haddaad igu soo celisay aniguna siday sidaytaan uga jawaabayaa arrimaha kan sheekh somo ku dhacay ma ahan keliya kuma dhacaan shacabka caadigaah anigaygana hadda kula jooga oo xildhibaana oo aad garanaysaan dorad maraan micnaha arday qalin jibinaysa aan kasoo qayb galay xaflad micnaha ay ku qalin jibinayeen jidka tarabuunka anoo maraya baabuur micnaha askar ii saaran tahay oo ayaan micnaha watay waana la joojiyey waa jidkan eh, wadnaha la yihahdo trabuunka meeshu mm-hmm. ka galo askari fiican oo aad u anshax badan buu ahaa wuxuu yidhi xildhibaan waan ku garanaya cabdishiir cayaar jecel baa tahay laakiin jidkan ma mari kartid war maxaa dhaca mawaadana garanay jidkan waxaadan u mari karin eh, taliyaha eh, ayaa igu amray taliyuhu kee wey ninka degmada hodan magaciisa ma haysaa maya isagii baan fasax kaaga qaadaya markaasa waxaan ku yidhi adeer shantaa daqiiqo ninkaad amnigiisa ilaalinaysay ayaan ka mid ah shantaa daqiiqo aan meesha fadhiyo dhib kastaa imaan karaa adaan isiidaa mar haddaad garanayso oo aadan ku qanacsan tahay inaan ahay xildhibaan cayaar jecel ma iyu yidhi amar uma haysto marka dhibka jiraahu waa dhibkaa adigu ninkii buu la hadlay taliyihii kadibna waa laysoo daayay sheekh somo dhibka ku dhacay waan ka xumahay isaga inaan lasii daynin oo micnaha la yiri micnaha ma sii socon kartid aad baan runtii anuga xumahay Eh, sidaad la socotana waxaan ka mid ahay arrimahan aan u danayaan uga hadlaya guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka oo dhibka shacabka gaara inaan micnaha markaan kheeldhaanta abuuraya waxaan oran jiray waxaan ku hadlaa abla celasha biyaha joogta marka anigu hadda xildhibaan waajib iga saaran yahay aad bay ii dhibaysaa sheekh somona waan ka raaligelinaynaa intaa keliya kuma joogsane xafiiska madaxweynaha ayaan text message u diray weli jawaab kama helin muxuu ahaa wasiirka wasiirka kus sheekh somo wixii ku dhacay Eh, dad madaxtooyada joogaan kala hadlay waxaan kala hadlay wasiirka amniga text message ducaale ayaana diray oo aan leeyahay falka eh, anigoo cabdishire xildhibaana kamid ah xildhibaanada arrimaha bulshada falkaa shiika fal wanaagsan maahan ha laga raaligeliyo askartii arrintan geystana sharciga ha la horkeeno marka waa dhacdooyin iska dhaca waa dal waxaanu nahay kasoo kabanaya burbur waxaan xusuustaa laba kun iyo saddex iyo tobankii mar aanu magaalada usoo soconay xildhibaan nuux anigu xildhibaan ma ahayn ayaana waday anigii walaalkay xuseen shire oo markaa dalka yimid magaalada usoo soconay markaan marayno eh, meeshan eh, dorbin eh, anigu anu aqaano baar fiyaad ahaan jirtay ayaa nin ha nin nabad askartii ahayd baana celiyey wuxuu yihi ma maraysa nasiib waxaan u yeelnay generaal bashir gobo markaa ahaa taliyaha nabad ayaa meesha soo maray war bishii halkaan aan ku haysaa askarigu u yii markaasuu nimankaan sii ma daynayo yii waa waa taliyihiisii markii dambe xuseen shiraan inta madax la soo baxo yii war waa ma meesha waan sharci jirin askariga wuxuu yihi war waa xuseen shireen waxaa nala ku daayay askarigii fadligiisii aqoonsigii xuseen aqoonsada nala ku daayay taliyihiisii warkiisina ma yeelin marka hadda dal burbur micnaha kasoo kabanaya weeye oo u baahan askartii iyo awaamiirta la siinayo oo xataa loo baahan mararka qaar inay isticmaalaan Eh, ah, marka tababarka waxaan rajeynaa askarta cusuboo la tababaray kuwaanana bedeli doonaan goobahana la geyn doonaan eh, cabshir qayb ugu dambeeyaan soo gaarnay barnaamijkan xog iyo xaqiiqa dad fara badan ayaa xildhibaanada marka laga hadlayo xildhibaan hebel waa la kala yaqaanaa mhm. xildhibaan hebel waa mucaarad xildhibaan hebel waa muxaafid bal adigu nece tahay anigu waxaan ahay xildhibaan qadka dhexe la yidhaahdo ee u taagan ummadda shacabka intii shalay aan oran jiray micnaha inaba hayraata kuma seeranayo waad xusustaay maalin dhaweyd mar dadka qaar baa waxay yidhaahdaan soomaalida dhibka jira waxaa weeye waxaa lagula xiriiraya madaxweynaha haddaad xildhibaan u tahay oo isku deegaan aad kasoo jeedaan waxaa lagu leeyahy ninkaas waa muxaafid war anigu dawladdu hadday wanaagsan tahana wanaaggeedaan sheegayaa haddii dhaliilaan arkana waxaan leeyahay waxaa budulka geeyada jeeda lagu bacshaa ka badisa wey berigaan lahaa oo aan midnaha irisow saaxiibkii allah u naxariisto markuu dhintay ee aan soo bandhigayo lahaa markii aan murugoodo wax kale aan waayin maadaama qayladhaan laygu yiqiinay oo waxay inaa iga soo baxaan haddii gobolkii la galay guddoomiyeyaal ay go-een yariisow geeri yahay marka geeri ayaan u arkay maxaa yeelay inaan raggii diyaaradda saaraan ahaa haddana garaaban yariisow garaaba yahay xilkiina aad gabteen haddana guula sheegataan gaf iyo waa meel kadhaa garowshiyo muujiyo filada